Merhaba arkadaşlar ben Kafacı Oyuncu bugün ne yapıyoruz? Bugün torrentten indirdiğimiz oyunlardan çıkan setup yerine ISO dosyaları vardır bildiğiniz üzere ISO dosyalarını normal şekle nasıl döndüreceğiz onu göstereceğim bunun için iki tane program var daha fazla olabilir ama ben bunlardan birini kullanıyorum bir de hemen torch var onu kullanmıyorum Şimdi mesela Yağlı gösterisi olarak açtınız. Hatta şöyle geldi. Çift tıkladık. Böyle geldi. Tamam mı? Sonra buna çift tıklıyoruz. Yüklemesini yapacağız. Evet arkadaşlar dosya yüklendi. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bilgisayar kısmına giriyoruz. Ve bakın şuraya gelmiş. Buna çift tıklıyoruz. Sonra evet'e basıyoruz. Hayır'a basarsak açmaz. Neyse. Arkadaşlar hani CD takınca da şimdi çıkacak ekran gibi bir yer gelir. Hani setup gelir. Yanında bir iki dosya daha vardır. İşte o öyle bir ekran geldi. Böyle. Arkadaşlar bazılarında böyle çok saçma sapan müzikler var. Yani bazı kurulumlar böyle. Saçma sapan müzikler. Neyse. Bu ekran geldi. Şununla şunu seçip Burada install yazıyor. Ona tıklıyoruz. Sonrası buna kaldı. Kendi kuruyor. Tabi her zaman bunu açınca müzik çalacağı için şuradan kapayabilirsiniz. Bunu açmak için şunu çift tıklıyoruz. Şu an tıkladım. sadece şunu çift tıklıyoruz. Ondan sonra çıkan ekranda ya da onu yapmadan az önceki yükleme şekliyle şöyle bir yer gelmişti. Bunu ISO dosyasını sanal diske döndürdüğümüz zaman şöyle bir yer gelmişti. Datapex'e çalıştıra tıkladığımız zaman çalışır. Ya da işte bunun içine açabilirsiniz. içinde setup dosyası vardır. O dosyayla açabilirsiniz. ben bir tane nasıl olsa açık. Bu kapayalım. Açık olan yüklüyor zaten. Hala müzik çalıyor galiba ondan. Bakın şuradaki oynuyor sürekli gri olan müzik çalıyor. Evet arkadaşlar bu videoyu 10 tane like gelirse normal dosya ISO dosyasına nasıl döner bu sefer de onu göstereceğim 10 tane like gelirse ISO'ya çevirmeyi göstereceğim yani arkadaşlar videoya like atın kanala abone olmayı unutmayın ben onu göstereceğim kurulumunda. Ayrıca bir de bu programı belki URL'sini koyabilirim sistemin. Yani program indirme linkini bırakabilirim belki açıklamalarda. Bırakırsam indirirsiniz. Bırakmazsam da zaten ne yazacaksınız? Ben ona bir bakayım With, şurada Witcher Drive yazıyor. Onu Google'a yazın. Google'a yazdıktan sonra orada çıkalım. O mesela çıktı. E onu indireceksiniz. Tek program o değil tabi. Demantos da var. Ama Dementors satın almanızı isteyen bir program. Yani deneme sürümü de her zaman çalışmıyor, bazen çalışıyor. Satın almanız gerekecek. O da Türk lirası ile değil, dolarla paket satışı yapılıyor. Toplam açma 40-50 dolar kadar bir şey. Dementors'u. Yıllık herhalde. bitti galiba. Tam olarak bitmemiş ama bitiyor. Biraz daha yüklem Az gelmiş ona ondan. Evet arkadaşlar. Yani bu ara bayağıdır bir video atamıyoruz. Neyse finish'e basacağız. Bayağıdır video atmıyoruz kanala. Şimdi arkadaşlar masa üstünde Amerikan Truck Simulator olarak geldi. Ve çift tıkladık. Evet, evet. Hayır bir dakika tekrar açmayacağım. Bunu bir kere seçtiniz. Şimdiden seçmeye gerek yok. Yoksa iki tane açılınca bunu biliyorsunuz. İki tane açılınca da artık bilgisayar donar mı kasar mı orasına bilgisayar bakıyor. Mesela Dementos olursa da şöyle mavi ve şimşekli bir şey çıkıyor arkadaşlar. Evet yani kurulum böyle oluyor. Taşın kurumu da çok basit. Zaten açıyorsunuz next next next. Yükleniyor finish. Ondan sonra bitti. Sonra da işte bu programı kurduktan sonra zaten açılacak ISO dosyalarında otomatik olarak gözüküyor. Bakın arkadaşlar American Truck Simulator az önce ISO dosyasıydı şimdi normal oyun olarak geldi. Yani bu şekilde çevirebilirsiniz. E biz geçelim sandık. Şuraya bir gelelim. Bak fareyi kaybettim. Çünkü çıkmamış ki fare kaybettim. Şimdi arkadaşlar bu kurulum işleri bu kadardı. Dediğim gibi 10 tane ver gelirse bu videoya normal dosya ISO dosyasına nasıl döner onu göstereceğim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.